Para este efecto empezaremos con abrir una imagen de fondo cósmica, y después colocaremos los archivos que están en la descripción del video. El método de colocar imagen por imagen, es mejor que abrirlas y exportarlas, bueno, al colocar ajustamos tamaño y posición. Algo muy importante es que restericen la capa, para poder trabajar mejor con ella, para eso, en la paleta de capas, presionamos clic derecho y buscamos la opción Resterizar capa y listo, como verán en el resto del video hago esa acción todo el tiempo. En esta parte pondré raíces a la tierra flotante, para ello utilizaré un árbol seco, con herramienta lazo y la capa resterizada para poder trabajarla. En la tierra flotante pondré un poco más de perspectiva, utilizando el filtro de licuar, miren cómo lo hago. Saturaré un poco el color del pasto porque en ese tono verde se ve muy poco realista con la mansión tétrica. y colocaré mi propio pasto, y con borrador eliminaré la parte inferior para que no haya líneas de corte, como se muestra en el video. No olviden resterizar las capas. Colocaré también dos árboles, clonando este, bueno solo saldrá una parte del árbol de cada lado, así como se muestra en el video. Ahora pondremos asteroides, en este paso solo apliquen donde consideren que se ven mejor, miren mi ejemplo para que tengan una idea. Oh, Por último añadiremos un destello, y lo pasaremos en modo de trama, por si tienes los optical flares, de Red Giant Software, pues acopla la imagen, escucha bien, acopla la imagen abre el filtro, selecciona el destello que más te guste, y listo, bueno esto fue un nuevo tutorial espero les haya gustado, nos vemos en otra ocasión no dejen de practicar, saludos, se despide, Samus. Sensei. Bye.